Gue pengen minum kopi racikan barista. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Dari kopi pilihan Indonesia, perfectly roasted dengan temperatur yang berbeda. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Diracik tepat, diteguk nikmat, enaknya no debat. Barista Special Blend by Top Coffee. Buktiin sendiri. Dari Wings Food.